mata hati dekat di sini walau kau jauh dari raga ini bekat dalam hati menahan sedih saat kau tak di sisi senandung kalbu hati dalam mimpi Cinta sejati Ku buka mata hati Dekat di sini Walau kau jauh dari raga ini Bekat dalam hati Menahan sedih saat kau tak di sisi sesudah kalbu Bekatnya rindu Hanya untukmu Kerinduan hati Dalam mimpi Cinta sejati patah hati Dekat di sini Walau kau jauh dari raga ini Pekat dalam hati Menahan sedih Saat kau tak di sisi dekat di sini Walau kau jauh dari raga ini Pekat dalam hati Menahan sedih Saat kau tak di sisi sedang kalbu Pekatnya hari Dan hati dalam mimpi Cinta sejati Ku buka mata hati Dekat di sini Walau kau jauh dari raga ini Bekat dalam hati Menahan sedih saat kau tak di sini sejati buka mata hati Dekati sini Walau kau jauh dari raga ini Buka dalam hati Menahan sedih Saat kau tak di sini senandungkanku Pengkapnya rindu Hanya untuk Kerinduan hati Dalam mimpi Cinta sejati